So what's up YouTube? Welcome back to my channel. 我是吉恩呐。所谓一日之计在于晨，So 每一天的早上呢都是非常重要的一个时刻，它代表着我们每一天的一个开始。So 每一天的开始都要搭配这一个好的早餐，才称得上我们这个美好的早晨啊，对不对？So 早餐。 这个词通常你们都会想起什么东西呢？说早餐这个东西呢，我相信大多数的人都会想起，就是我们我们的大马国民饮料，哎，是 Milo 还是 Milo 还是你们这样子读的？你们这样有发音的，在底下留言呐。So，有人就会问了，l o 不好吗？有什么好拍的？这边有两种不一样的 Milo。 为什么我今天就拍这个影片，就是要纯要介绍这个 <sniffs> 不一样一点的麦 s 说通常呢，我们呃喝在市面上喝到的麦咯呢，都是这一个呃，就是这个罐装里面的啦。这个 Malaysia 版本的麦咯，你们看到吗？它的这个呃，它的这个包装。 它的外面呢都是这个马来文字的啦，这个就是马来西亚的 product 啦。然后我那时候在那个 Jaya g r o c e r 那边就看到了这一个，呃，Australia 的 Milo，你有看到吗？它的这个外面呢都是。 呃，英文字来的啦，说这个就是 Australia 的 product 啦。然后听他们讲呢，Australia 的 Milo 就会比较香一点，就会比较好喝一点。这样子之后，今天我们就来试一下，到底有没有真的比较好喝。我们就拿这两个来 compare 一下啦。So 我们就 Q 一点他们的 B shot 啊 So let's go。 OK，so 我们现在就来开箱这一个 Australia 的 m i l 哦，真的啦，我买了半年了，哎，差不多很久了，我忘记几时买了，没有一次开过哈。OK，so 哈，里面这个纸，我就用后尾这个破它了。啊！ n <laughs> o no no no！OK， <laughs> 这样子我稍微嗅一下咧，它比我们来西亚的还多了一股奶味，就是那种那种牛奶味呀。我不懂怎子形容，总之它就是多一股奶味就是了。哇，很香，真的很香很香啊！ 对，光是这样子绣哦，光是这样子绣罢了哈，已经绣得出这两个的差别了。然后抹泥嗅了就是偏那个巧克力的粉的味道比较多，这样子。OK，走，我们来特写一下这两个东西啦。这个就是它的里面啦，其实哈，这样子看呢，这个的颜色好像会比较深一点。 这个就比较浅一点啦，这样子，然后就是这样子哦，基本上就是这样子哦。然后现在我们就舀，我们就舀几汤匙进去杯里面，然后我们就泡热水就好，我们不要泡牛奶，我们泡热水，然后我们再喝看它的差别，so, o 我们就去拿杯吧。 OK，我就拿杯来了。So，刚才我就写了一个 M M stand for Malaysia，A stand for Australia 啦。这样子，呃，以免等一下我混乱呐，不知道哪一杯是哪一杯啊。OK，So，我们就切换一个视角。So，刚才我讲了一大堆，结果没有录到。So，现在这个就是我放了那个麦洛粉进去杯子里面呢。So，呃。 这个是 Australia 的，这个是 Malaysia 的。So 这两杯我都各自放两汤匙半下去，所以大概都看到是差不多一样的分量啦。或许多或许少，但是都是差不多的啦，都是两汤匙半。So 现在呢，我们就去放这个热水下去啦。So l e t s go。 ，so 现在我就泡回来了啦。so 左边这个是 Australia 的，右边这个是 Malaysia 的啦。so 光是这样子看，我们就已经看到已经有很大的分别了。就是 Australia 的哦，你看它，它就是很多这种呃泡泡啊在上面，好像一层盖这样子在上面。然后 Malaysia 的话就没有啦，就特别少。 OK，所以现在我们就搅均匀来看一下。OK，所以现在已经搅拌均匀了，然后结果出来就是呢，两边都已经有起那个泡沫，但是很明显的这个 Australia 的这个呢会比较。 呃，它的泡沫会比较够力一点，它的泡沫会比较厚一点，相比这个摩瑞士版本的，你看这两个色泽都知道了啊，这边这个会比较白，这边这个就比较黑一点，就代表它的泡沫没有这样多，这个的泡沫比较多啦。Alright，so 现在我们就来试喝这两杯 Milo 啦 s o 我们先试喝我们最熟悉的马来西 a 的版本先，就像我刚才嗅那些粉还没有泡生水的时候讲的一一样啊，它的马来西 a 版的这个巧克力味会比较浓一点，会比较重一点，反正奶味就没有什么嗅到 So，饮声，就我们马来西亚的味道咯，平时我们去妈妈啊。 或者在家里泡的，其实就是那个味道咯，就是巧克力味偏浓重的那一种。因为我放比较多粉，比较少水的关系，所以就变成它比较甜一点啊。虽然它不是三合一的啦。喂，这个就是蒙牛的。现在我们就来试一下 Australia 的，但是不喝的，我们去喝一口水漱一下口。All right，All right，So 我已经回来呀。So 接着下来，我们就试喝这个 Australia 的，o Yamsing。真的了。从我刚开始开嗅到那个粉，到现在呢，这个 Australia 的它的奶味会比较重。你这样子喝，不管是这样子喝，还是这样子嗅它的粉起来，它的。 奶味，它就有多一层层，还有多一个层次感。你马来西亚的呢，它就是死死就是那个 chocolate 粉的味道罢了。然后这个 Australia 的哈，它就有多一个奶味在那边，就变成它的无论是味道啊，还是口感方面都比马来西亚的还要多一个层次感，这样子啦。Australia 的比较，这个是正确的。但是呢，那个价差。 就，呃，稍微可能会比较落差会比较大一点啦，毕竟都是 Australia 进口的嘛。OK，所以在这边做一个总结，就是看个人的口味啦。我是觉得两个都是蛮蛮按我的口味的啦，就是 Malaysia 的，就是偏一个味道咯，就没有这样层次感。 然后，Australia 的话呢，就有多一个味道，就多一个层次感这样子啦。So，外国的月亮都是比较圆的。OK，我今天的 John 的这一个第二集的影片，大概就先到这里啦。如果嗯你们想 support 的话，support 我的话，就在我的。 影片下方点个 like，然后帮我把这个影片 share 出去，给更多人知道，然后帮我 subscribe 一下我的这个频道啦。未来应该会啊多一点 update 这个频道了的啦。我会往更多不一样的方向去尝试拍新的风格的影片呢。so yeah，我是吉恩，这样我们下一个影片再见，拜拜。